begin lees by hoofstuk 1 vers 1. Dis nou Jakobus. Ek vind julle wat nou eers gejoin het, die boek wat ons doen is Jakobus, hoofstuk 1 vers 1 van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Kom ons stop net eers daar. Nou daar's 'n hele paar Jakobusse wat in die uh vroeë kerk geleef het. Jakobus was natuurlik een van die top 6, 7 mees gewilde name, soos natuurlijk Jesus ook. Jesus is ook een baie gewilde name, of sy oud-testamentiese um, ehm, vorm Joshua. En uh, so ons sien nie so eh, Jacobus. Nou, aanvankelijk die theologische jure van 7 Jacobus, wie die brief kon skryf het. En toe het partij later gesê, nee, maar hoorde, maar die ander is nie so waarschijnlijk, dat is eerlijk 5 Jacobus. Uh, want 5 is in die vroege kerk redelijk bekend geweest, maar uiteindelijk het die ons gesê, wacht, weet jy, dit is eigenlijk 1 van 3. Nou die die drie moontlike Jakobusse wat kan wees is Jakobus die broer van Johannes wat ons sien as as deel van die disipelspan. En dan het ons ook Jakobus die seun van Alfeus. Ehm um, wat ons ook in die Nuwe Testament kry en dan die derde ene is Jakobus die broer van Jesus. Nou ons het 'n uh, eh, die uh heel waarskynlikste persoon wat dit kan wees is uh, Jakobus die broer van Jesus. So die konsensus vandag in die teologie in die Nuwe Testament wetenskap is eh, is is daar eens dat Jakobus eh, die broer van Jesus waarskynlik die skrywer is die skrywer is van hierdie van, van hierdie spesifieke brief. Nou dis baie interessant want tydens Jesus se eie lewe het sy broer Jakobus nog nie in hom geglo nie. As jy Johannes 7 lees, dan sien jy hoe dat uh daar staan Jesus se broers het nie geglo in hom nie. Hulle het gedink hy's van die duiwel besete. Ehm um, en en so hy Jakobus is een van die mense wat eers tot geloof gekom het na die opstanding van Jesus. Jy moet af jouself dink hoe moeilik dit is, né? As jy as jy met 'n boetie groot word wat die Messias is. Dit is so as moeilik om te glo dat jou eie boetie enige soort van waarheid inpak het, jy weet. So hulle uh Jakobus het nie aanvaar dat sy boetie noodwendig die Messias is voor die opstanding nie. Nou nou, nou nou dis 'n interessante ding. As jy kyk na vers 1 Dis 'n baie goeie les in nederigheid wat ons natuurlik leer. Uh as jy daaraan dink, dat ehm um, Johannes die eh, ekskuus Jakobus die broer van Jesus hierdie brief geskryf het. Uh dat Johannes geen melding maak, ekskuus dat Jakobus geen melding maak daarvan nie. Hy hy brag nie daaroor nie, daar's nie eens 'n verskeie bedekking nie as ek was as as ek in sy skoene was, so ek begin dit te sê, hoor jy, uh, jy weet dis ek Jakobus en by the way, jy weet ek het saam met Jesus gespeel. Ek het saam met hom groot geword. Jy weet jy kry nou so 'n bietjie meer street credit as jy as jy kan sê dat dat, dat Jesus se broer was, maar hy sien niks daarvan nie. Hy sê dood eenvoudig van Jakobus 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. En nou, dis baie baie belangrik want dis waar wysheid inderdaad begin as jy Spreuke lees, dan is die grootste stuk dwaasheid volgens Spreuke wat jy kan handhaaf is is, is arrogansie. En ehm um, en hoogmoed. Uh ehm um, Spreuke sê vir ons daar's ses dinge, nie sewe wat die Here haat en die heel eerste een van daai is o wat straal van hoogmoed. So dit is dit is Jakobus se se les wat hy al reeds modelleer. Julle dis 'n belangrike ding hierdie hoor. Die Nuwe Testament is nie groot op titels nie. Is nie groot op op op uh jy weet om uh, om enkele in die uh, om enkele individue toe te laat om hulle self vir sig op te hef nie. Paulus doen dieselfde. Paulus as jy Filippense 3 lees, dan sien jy Paulus kom uit die ehm um, uit die die stam van Benjamin, hy's by 88 besny, hy's 'n ware fariseer, hy's 'n opregte Hebreër, Hy is um hy het uh, en dan sê hy het geswat by van die beste universiteite in die Westerse wêreld. Hy het geswat aan die voete van Gamaliel. Jy sien daai strokie ook in of of daai gedeeltjie ook ook in Handelinge 5. So ja, um so so, so Paulus het ongelooflike aansien gehad en hier in Filippense 3 skets hy vir ons hoe hy hoe sy sy titels en sy aansien vir homself was voor Christus. Maar dan sê hy toe ontmoet ek Christus op die Damaskuspad en toe het al my aansien vir my absolute gemors geword. Paulus hier in vandag se terme, so jy kon sê Paulus het geswat by universiteit soos jy weet MIT of uh Yale of Harvard of Oxford of Cambridge, een van daai ou. Dis die tipe persoon wat Paulus was. Maar as Paulus sy briewe begin, dan sê hy altyd ek is 'n dienaar en hy gebruik die, die dienaar as 'n versagting. Hy gebruik die woord slaaf, doulos. Ek is 'n slaaf van God. Maar ek is gestuurde apostel. <clears throat> Met ander woorde Paulus eweskielik na Christus wat almal gelyk maak aan die voet van die kruis sien Paulus eenvoudig net meer nut daarin om homself volgens 'n titel te noem. Beteken nie titels is altyd verkeerd nie, maar dit is net interessant dat die die Nuwe Testament is nie hard op titels nie. Moenie titels gebruik om die naam vooruit te neem nie, moenie dit gebruik om fyn te spog of te brag nie. Uh dit is net nie dit is net nie 'n groot ding nie. Alraai, so dit dis vers 1 uh, ekskuus, die eerste helfte van vers 1. En dan staan dan staan daar nou aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Die 12 stamme in hierdie opsig uh, staan vir die Nuwe Testamentiese kerk. En ehm um, jy kan natuurlik dit sien dat uh, soos wat ons deur hierdie boek gaan, hierdie is 'n suiwer Christelike uh boek en die sin dat Jesus se naam nie genoem word baie min egter sy naam word net twee keer genoem. En die rede is eenvoudig omdat daar baie hierso op wysheid op wysheid klem gelê word. Nou, so aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, gee ons 'n indikasie hierdie is aan mede-Israeliete en eh, eh, ekskuus, ehm um, uh, mede-Israeliete wat deel is van die nuwe Israel, aan die ander oor die kerk van God, die gelowiges van God. Maar dit is waarskynlik Joodse Christene wat oor die wêreld versprei is en wat baie van hulle kon nie e-, eers meer Grieks praat nie. En dit is waarom net soos met Johannes se teologie, het jy hier te make met 'n uh, um, ehm, 'n mede-Jood wat vir hierdie ouens skryf in Grieks en hy skryf ook in baie hy gebruik Griekse forme, maar daar's baie sterk Ou Testamentiese teologie hierin vervat in veral spesifiek uh die die wysheidsliteratuur soos so Spreuke. Nou wat maak wysheidsliteratuur anders as ander literatuur? Uh dis eintlik nie die trant van die vertelling, soos byvoorbeeld. Uh kom ons vat iets soos die Wet. Die Wet is baie duidelik. Uh, kom ons vat Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uitgelei het uit die land van slawerny. Jy sal voor my geen um ander gode dien nie um, jy sal vir jou gees self geen gesneede beeld maak nie. Dis baie voorskrifklik, dis baie direk, dis baie in bevelvorm gesit. Dan kry jy byvoorbeeld die psalms. Die psalms is weer ehm um, eh, 'n eh, poesie en emosies en gedigte en liedere wat mense vir God sing of hulle swaar kry en of dit goed gaan met hulle en uh, of wat ook al dit is poesie. Dan kry jy weer 'n derde vorm, jy kry verhalende literatuur wat net vir die storie vertel, soos Genesis, hè? en wat jou as ware intrek in die storie. Nou in die Nuwe Testament kry jy evangelies, ook verhalende stof, soos dit is dis evangelies. Uh ehm um, dit vertel die stories van Jesus, dit sy gaan dit trek jy ook in die in die uh storie in. En dan kry jy wysheidsliteratuur, so Spreuke en Prediker en sekere dele bietjie van klaagliedere ook so 'n bietjie nie nie so baie maar so 'n bietjie. So wat maak wysheidsliteratuur anders? Wysheidsliteratuur openbaar God sy wil aan ons, maar vanuit hoe die lewe werk, hoe die common sense ehm um, deel van die lewe werk. Met ander woorde, Spreuke preek nie vir jou nie. Ehm um, wysheid sê vir jou nie wat hierdie is hoe hierdie is die reëls van die lewe. Die lewe opreit net op hierdie manier. Jy weet as jy op hierdie manier leef, dan gaan dit die gevolge wees. As jy op hierdie manier leef, dan gaan hierdie die gevolge wees. So kies nou self. Dit is die strand, ekskuus, die, die trant van van wysheidsliteratuur. Dit stel jou voor 'n keuse. Die Here druk nie in 'n hoek nie. Hy hy hy eh, hy verf jou nie teen die muur vas nie. Dis jou keuse. Jy kan kies. Nou ons moet hom gehoorsaam wees. Ander dele van die Bybel is baie duidelik daarin. Maar uh wysheidsliteratuur is dit asof die Here ons voor keuse stel. Jy kan kies, Rolf, wat wil jy doen? Wil jy hierdie job doen of wil jy daai net doen? Maak dit 'n wyse besluit, want as jy hierdie een doen, gaan daai die gevolge wees. As jy daai waardes aanneem, gaan daai die gevolge En dis ook in 'n in 'n baie groot mate 'n baie goeie manier om om kinders mee groot te maak, om hulle die wysheid van die lewe te leer. Om nie net altyd van hulle sê, "Tel op jou sokkies, maak so, maak so," maar om te vertel hoekom dit belangrik is. En die lewe werk op sekere maniere. So wysheid werk met die idee van oorsaak en gevolg. As jy sekere dinge doen, gaan daar sekere oorsaak eh, ehm um, gevolge wees. As jy 'n ander manier doen, gaan daar sekere gevolge wees. Jy moet net weet waarvoor jy jouself inlaat. OK. So dit is net baie baie breedweg hoe die hele ding van wysheid aan mekaar sit en ehm um, en en hoe dit werk. So, so kom ons begin so bietjie skoot optel. Kom ons kyk so bietjie na vers 2. So hy begin hier so hy sê my broers, hy noem hierdie mense deur die brief my broers ten minste 5 6 plekke wat sê hy heel waarskynlik hy beskou hulle natuurlik as deel van die geestelike familie, maar dit lyk vir ons tog ook die manier eh, eh, wat hy dit effe dit sê ehm um, Adelfoi, hoe Adelfoi, dat hy heel waarskynlik bedoel dat hy ook van die mense ken. So Johannes het, ah, ekskuus, Jakobus het vir homself 'n bietjie van 'n gemeentetjie rondom hom opgebou. 'n Klomp mense wat hom ken, vir wie hy 'n mentor is. En jy kry amper 'n idee hierdie gemeentes aan wie hy skryf, hierdie brief Jakobus is is kennisse van hom, né? So hy sê my broers en hy sê natuurlik altyd die susters in, jy moet altyd onthou in daai dae, eh, jy weet, 'n eh, vrou is hoe slegte voel dat dat hierdie vrouens staan nie. In daai dae omdat die man die patriarg was, is die hele huishouding altyd ingesluit onder 'n man eh, se naam. As jy 'n man noem dat die ouens hom altyd bedoel en almal saam met jou. Jou jou jou eh, jou vrou, jou kinders, jou slawe, jou jou hele huishouding almal is teenwoordig. OK. So dis familietaal wat jy wat Jakobus hier gebruik. Hy sê my broers julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Nou dis dis weer. Nou hier kom ons op by 'n fundamentele verskil tussen hoe die antieke gelowiges swaar kry en lyding gesien het en hoe ons vandag lyding sien. Die antieke uh, of of liewer die die die die gelowiges in die eerste eeu het eenvoudig ehm um, veral omdat meeste van hulle in elk geval onder lyding was, dis arm mense gewees die algemeen. Die grootste deel van die van die eerste eeu se kerk, die tweede eeu se kerk, wel die eerste 3 eeu se kerk was arm dit is meestal arm mense. Daar was baie gesofistikeerde mense ook onder hulle, baie intellektueles ook maar meestal was dit verskriklik eenvoudige mense gewees. En en so hulle het baie het baie baie ehm um, leiding deurloop in elk geval. Die gemiddelde eh, peasant, met ander woorde 'n eh, eh, ehm 'n klein boer kan jy eintlik amper sê in Palestina het 70% belasting betaal. So dit so dis mense wat baie baie swaar gekry het daar. Hulle gewoonlik gouer dood gegaan aan siektes. Hulle het nie altyd uh toegang gehad tot higiëne en so nie soos 'n eenvoudige mens hier is. So hier sê Jakobus vir hulle, die eerste stuk wysheid is jy moet 'n kop skuif maak oor jou eksterne omstandighede in jou eie lewe. Hy sê embrace dit. Jy moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Daai woord beproewinge gee gee gee weer die idee van toetsings. OK. So so die lewe toets jou. Nou tipies in die konteks van wysheidsliteratuur, dis nie God wat jou noodwendig toets nie. God kan natuurlik as 'n toets gebruik. Maar die res van Jakobus 1, so jy sien ons geniet dit daarbey kom dat dat daar staan um, God God versoek niemand en self kan hy niemand versoek nie. Hierdie is nie noodwendig iets wat wat God soos 'n skaapbord voor jou uitskuif en jy moet hom net jy weet daarmee saamgaan nie. Hierdie is eintlik meer die idee van die lewe toets jou. Ja, die Here gebruik dit ook as 'n toets en, en en daarom moet jy um seker wees jy jy slaag die toets. So okay, hoekom moet ons dankbaar wees? Bly wees wanneer dit swaar gaan met ons. Hier is die rede, vers 2. Uh Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te om te volhard. En harding moet end uitgevoer word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming daai sonder enige tekortkoming is die Griekse woord teleios wat wat Jakobus gebruik teleios dit kan interessant is eh, dit kan verskeie betekenisse hê 'n eh, teleios kan beteken volmaak Ehm um, dit kan ook ehm um, uh, beteken vervul. Met ander woorde dis dit sit aan met die woord volmaak. Met ander woorde dit is amper soos 'n emmer wat vol gemaak is. Hy's hy's vol tot bo. Ehm um, so Paulus bevoeg gebruik die woord teleos om te verwys na geestelike volwassenheid. Uh, Johannes gebruik die woord teleos om te wys na totale oorgawe aan die Here, vol amper volmaakte tipe oorgawe. En Jakobus gebruik dit ehm um, net so 'n bietjie om te sê ja, jy weet as jy die volheid van jou potensiaal wil gebruik. As jy teleos wil wees, volmaak. Ek bedoel nie volmaak soos 'n sonneloos nie. Ek bedoel as jy jou volle kapasiteit wil bereik, jy jou volle volle volle potensiaal, dan moet jy verwag. Skus, laat ek dit so sê. As jy jou volle potensiaal wil gebruik, ten tot volle geestelike volwassenheid wil kom, dan moet jy eintlik span geestelik ehm um, op jou beste en jy vra vir die Here om dit vir jou te gee. Raai wat gaan hy gebruik om jou daar te kry. Dis 'n dis 'n gevaarlike gebed hierdie om te bid. Here maak my asseblief so volwasse as moontlik. Help maak vir my liewer vir U. Maak my meer vreugdevol, meer vredevol. Bring die vrug van die Gees, vestig dit in my. Weet jy wat is een van die primêre dinge wat die Here gaan gebruik? Swaar kry en beproewe. Hoekom? Want dit is uh dit is wat ons karakter vorm. Ja, ja, Jakobus sê dit mooi. Hy sê as jy geloof die toets neerstaan, aan die ander woorde, as jy aan God kan bly vashou, terwyl jy swaar kry, dan staan dit jy in staat om te volhard. Wat beteken volharding? Volharding beteken om aan te hou en aan te hou en aan te hou en aan te hou en aan te hou ongeag jou omstandighede. Wanneer laas het jy 'n boodskap gehoor, 'n preek of 'n Bybelstudie gesien of gedoen oor volharding? Dis 'n primêre tema in die Ou en Nuwe Testament, baie baie sterk tema. Die boek Openbaring wat deur ons pas is, het geweldig baie van volharding in. Uh nou ons hoor baie min dink ek van volharding omdat ons in hierdie tyd en wêreld waar ons leef, ehm um, is ons kitsmense. Ons het dit al van mekaar gesê nou die aard. Ehm um, ek dink ons deur openbaring gegaan het. Ons hou daarvan ons is gewoond aan om resultate dadelik te kry. Ons kan dadelik uh jy ons is onmiddellike mense. As ek wil inligting hê, dan kan ek gou-gou dan kan ek dit gou-gou Google hier op my foon. Uh as ek uh, gou wil geld oorbetaal. Ek hoef nie môre te wag tot môre op die bank oopmaak nie. Ek gaan gou op my app, op my app, op my app self, my FNB app en ek maak gou die oordrag. Uh ek dinge is tot ons kits beskikking die hele tyd. Nou dit maak dat ons uh nie het uh wat navorsers praat van as frustrasie toleransie. Ons het nie meer frustrasie ons het nie meer die toleransie vir frustrasies nie. Want frustrasies is wat jou karakter bou. Frustrasies gee vir jou geduld. Dit gee vir jou liefde ten spyte van moeilike omstandighede. Ehm um, frustrasies en swaarkry en beproewinge en lyding leer vir ons karakter. En as dit vir ons volharding uh gee en hierdie volharding word end uitgehou, sê Jakobus, dan dan ontwikkel jy karakter en daarom sê hy moet ons bly wees as hierdie goed oor ons kom. Dis 'n dis 'n groot kopskuif vir vir uh mense soos ons om te maak. Uh mense wat eintlik half die slegste van die lewe probeer ons outsource na buitekant toe. Ons bly almal in groot huise uh as ons ouers ouer begin word, sit ons al in 'n ouer huis, ons skuif hulle weg. Siekte en dood en ongemak skuif ons heeltyd weg na ander plekke toe. Die hele tyd oor en oor en oor. Ons wil dit nie naby ons hê nie. Want ons het want ons het nie volharding nie. En hier sê Jakobus 'n baie belangrike ding. Daarom moet ons swaar tye ag. Ons moet dit sien as gawes want dit leer ons om te kan aanhou en te kan uithou tot tot heel in die einde. So so dit is 'n uh, eh, uh, eh, wat betref verse verse 2 tot 4. Ons kry natuurlik Paulus se weergawe ook daarvan in in Romeine 5. Julle kan dit so 'n bietjie op julle eie gaan lees as julle graag wil. OK, so, so, so ons kry die gedagte dat hierdie mense het het in moeilike tye geleef. Hoe nou? Miskien skryf Jakobus dalk vir van die ouens in Klein-Asië aan die Openbaring ook geskryf. Maar uh, Johannes, eh, ek skus Jakobus skryf dan egter baie baie jare voor Openbaring geskryf. Is. Hy skryf hierso in in die jaar 62 na Christus. Dis natuurlik die tyd wanneer Nero nog keiser was in Rome. So ons weet nie of hierdie gelowiges of hulle sit in Rome of hulle sit in Klein-Asië of hulle reg maar net reg oor die wêreld versprei is nie dit is al al hierdie moontlikhede is is is heeltemal van pas. So hulle hulle is ouens wat eh, 'n bietjie swaar kry op hierdie stadium. En dan sê hy vir hulle, die tweede ding wat hulle nodig het is, ek sê die eerste ding is as jy hierdie moeilikhede as jy as jy wil wys leer en breis swaar kry, omhels dit. Beteken nie hoef dit te like nie. Jy dit beteken nie jy hoef te maak asof dit lekker is terwyl dit sleg gaan. Dit beteken net dis goed vir jou. En omdat ons as eh, met die opgestaande Here leef, kan jy kan jy hierdie goeders hanteer en kan jy daarmee uh kan jy daarmee deal. Goed. So so dan begin vers 5, dan sê hy vir hulle die die tweede groot ding wat jy nodig het is jy moet 'n wysheid najag met alles wat jy het. Dit moet die inhoud van jou gebed wees. Sê Jakobus. Hy sê as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonde verwy. Hy sê God is nie geskiedig nie. Hy sê wysheid is vir almal. Dit is vir enigiemand. Trouens in die boek Spreuke word wysheid gedurig voorgestel as 'n vrou wat op die straathoeke staan en sy roep al die mense en sê hoe ek het vir jou wysheid. Ek kan jou leer om die lewe te leef. Ek is wysheid as waar kom na my toe. Ek nooi jou uit. Kom na my toe. Ek sal jou lewe vir jou great maak. So dit kry ook baie in wysheidsliteratuur uh daarom sê Spreuke, weet as jy as hierdie tipe gedrag doen, dan sal dit altyd goed gaan. As jy hierdie tipe doen uh, eh, goed doen, dan sal dit altyd sleg gaan. Dit nou, dis nie wat beteken dit beteken nie rigied. Jy weet hierdie is 'n resept. As ek hierdie manier van dink of doen volg, gaan dit goed gaan. As ek hierdie volg, gaan dit sleg gaan nie. Onthou, dit praat oor algemene lewenswyse hoe die lewe werk. So hy sê vir jou vanuit hoe die lewe werk. As jy hierdie pad gaan volg, as jy die gevolge as jy daai pad gaan volg, dan daai gevolge wees. Dis eintlik wat hy probeer sê. Maar maar, maar nou sê hy, enige iemand kan vra vir wysheid. En nie almal is slim nie. Nie almal is ewe intelligent nie. Nie almal het eweveel geswat nie. Nie almal het eweveel inligting nie. Maar almal kan wysheid bekom. Dis krusial want wysheid in die Nuwe Testament is eintlik die manier waarop jy jou lewensbesluite neem, waarop jy die wil van God leer verstaan. Die die Nuwe Testament praat oor die wil van God eintlik so, ehm um, uh daar's twee maniere om die wil van God te sien. Die eerste is dat die wil van God is 'n is 'n tightrope, is 'n styf gespande kabel waarop jou voete die een voor die ander moet neerste in baie versigtig op moet loop. En as jy eh, as jy is nie pas op nie dan trap jy mis en jy val af. As jy dis nie af van God se wil af, jy's buite God se wil. Dis een manier om dit te sien. Dit ek dink nie meer Bybelse manier om God se wil te sien is eerder as 'n baie groot breë grense wat die Bybel vir ons gee. Dis soos 'n wildtuin. Groot groot wildtuin met baie diere en afdraai paadjies wat ons kan vat. Hier is ons op ons 4x4 en ons kan nou hierdie deur die wildtuin ry. En binne die grense van hierdie wildtuin kan ons ons eie lewenskeuses maak met met die wysheid wat aan ons gegee is. Dis baie meer die Bybelse manier. So voor ek voor groot keuses staan, dan bid ek vir die Here se leiding en ek erken sy koningskap en ek sê Here help my en lei my en dan neem ek 'n rasionele besluit in afhanklikheid van die Here gegrond op al die data wat ek het gegrond op al die inligting wat ek het en dis wat wysheid is wysheid is 'n proses jy kan dit in spreuke sien wysheid is nie 'n ding wat net so afgeskakel word soos 'n skakelaar jy skakel dit nie aan of jy bid nie vir die Here en sê Here gee gee my wysheid boem en hy het dit Die gedagte hierso is en hierdie is ook eh, eh, eh, vers 5 dink as reg onthou is nie is nie continuous tense soos skryf die die voortgaande tense. Met ander woorde hou hou aan bid vir wysheid jou hele lewe lank en maak dit jou ehm um, maak dit jou strewe. En en dan moet jy 'n paar goeders doen. Uh as jy dit aanhou doen dan sal God dit aan die einde van jou lewe sal hy sal hy agterkom jy het wysheid en en jy 'n vermoë ontwikkel om goeie besluite <clears throat> mee te neem. En dan sê hy in vers 6, want gebed gaan altyd saam met wysheid, hè, baie baie sterk. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en en heen en weer gedryf word. So as jy <laughs> as Jakobus hierso praat, dan sê hy wanneer jy bid, wanneer jy besluit om jou lewensoriëntasie so in te rig in die rigting van wysheid. Glo dat dit die regte ding is en belangriker nog, glo in God wat die bron is van hierdie wysheid. Glo dat hy dit vir jou sal gee. Glo dat hy in en met jou werk. Glo dit wat hy dit vir jou sê. Jy kan aan vashou. En as jy dit nie doen nie, as jy nie glo dat die Here jou regtig rig nie. Net wel. Dit beteken nie dat elke besluit wat ek nou neem, weet ek sommer is reg nie. Nee, Wysheid laat toe daarvoor dat jy deur ervaring gaan foute maak eers, dat jy oor jou voete gaan struikel, dat jy verkeerde besluite ook gaan neem, maar die Here ehm um, gaan nie omkant gevang wees daardeur nie. Hy gaan steeds met jou wees. Hy gaan steeds die pad saam met jou stap en hy gaan jou steeds lei hoe om beter besluite te kan neem. So hy sê, uh so, so jy moet gelowig bly en nie twyfel oor. Hier is wat ek wou sê. Die Bybel is baie pessimisties oor onstandvaste mense mense wat on weet wat baie emosioneel is wat jy weet dan sal hierdie kant en dan sal dit daai kant en dan uh, gryp hulle hierdie fad en dan gryp hulle daai nuwe advertensie dan koop hulle hierdie dan koop hulle daai daar's geen standvastig in hulle is hulle word met ander woorde gedryf deur impuls en begeerte nou ek wil net vir julle hierso 'n stukkie lees uit 2 Petrus wat ook praat van ons standvastige mense ehm um, hy hy praat hierso van ehm um, ekskuus julle ek wil net gou my e-mails afsit. Sorry, vergeet elke keer want ek maak die Zoom en vanuit die e-mail oop en vergeet ek om hom toe te maak. Ehm um, hierso in 2 Petrus 3, dan skryf Petrus oor die oor Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan, hè? En dan sê hy oningeligte en onstandvastige mense gee daar 'n verkeerde uitleg soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif. Dis 2 Petrus 3 hierdie vers 16. 2 Petrus 3 vers 16. Met ander woorde, ehm um, onstandvastige en oningeligte mense gee verkeerde interpretasie in die skrif. Jy is iets daarvan wat Jakobus ook hierso van praat. Hy sê moenie onstandvastig wees. Ons kry dieselfde gedagte in Efesiërs 4, né? As Paulus sê ehm um, dat ons nie heen en weer geslinger word deur elke golf en wind van dwaaling nie. Ehm so so Jakobus sê, met ander woorde as jy hierdie pad begin stap, die pad van wysheid saam met die Here, dan stap jy dit met boldness, met baie nederigheid natuurlik, nederig, maar ook met boldness en en met geloof dat die Here is besig om sy werk in jou te doen. Al voel jy noem jy neem stupid besluite. Al voel jy sleg dat jy laas jare besluit geneem het wat jou hele familie negatief geraak het. Al voel jy moenie worry nie. Die Here vergewe ons die hele tyd. Stiek by die Here en laat hom toe om in jou te bly werk. Want hy is besig met jou. Al voel jy so die vers 7 en 8 So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, is onbestendig. Eh, sorry, en onbestendig is in doen en late, moet nooit dink dat hy iets van die Here sal gaan. Nou, daai is nie 'n uh jy weet 'n dreigement wat die Here gee. Ja, weet, as jy nie doen wat ek sê nie, dan gaan jy nooit goeie weer 'n goeie ding ontvang nie. Nee, dit is nie dit, dit is nie die uiteinde van die proses. Dis 'n tipiese uiteinde van wysheid of 'n gebrek aan wysheid. As jy kies vir wysheid, dan sal jy dan sal jy weet hoe om jou lewe te leef jy sal jy sal op 'n goeie plek eindig. As jy kies teen wysheid of jy glo nie dat die Here regtig jou besig is nie en jy gaan langs die pad op op die pad van wysheid, dan dan gaan jy eenvoudig net nie kry wat jy kan kry nie. Jy het volharding nodig om dit te doen. En volharding spesifiek in wysheid en in gebed om die Here die heeltyd te te vra om jou te lei. Nou is daar 'n baie belangrike ding. Hoe goed, so hierdie mense kry nou almal swaar. Hoe daar's verskillende soorte mense onder ons. Daar's arm mense, daar's ryk mense, daar's allerlei soorte mense. Hoe moet ons hoe moet ons onsself sien as, as ons arm is? Wat is die wyse manier om na myself te kyk as ek ryk is? En hoe moet arm en ryk met mekaar saamwerk binne die community, binne die familie van die Here en binne die en, en binne die kerk van God? Nou, dit is wat Jakobus volgende beantwoord. Vers 9 sê hy: 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien in God het. Baie belangrik. Hierdie hier praat Jakobus van identiteit. Dat ons identiteit moet nooit wees in wat ons nie het nie. Maar maar moet maar moet wees in die feit ehm um, dat die Here na ons kyk op 'n liefdevolle manier, hy het ons vergewe, hy het ons nuut gemaak, hy het ons nuwe lewens gegee So enige iemand wat deur moeilike omstandighede gaan kan baie maklik om hom van self gevra het. En vriende, dis belangrik. As hierdie swaar tye gaan, dan vergeet jy wie jy is. Jy vergeet wat jou waardes is. En daarom sê sê uh, Jakobus hier vir die arme mense, weet jy, julle kan so maklik vergeet wie julle is. En nou julle is anyway arme, nou kan jy nog swaar ook. Onthou wie julle is in die Here. Julle is julle aansien by die Here, net soos enige ander iemand. Weet jy, weet jy wat ek het al sulke arme mense ontmoet? wat wat baie nederig is maar diep uh, wat 'n diepe bewussyn het van hulle van hulle confidence dat hulle in die Here kan hê. En ek ek het my al verstom vir sulke mense en dan kyk jy in die oë, hulle is nie skaam of bang vir jou nie. Hulle sal jou uh um, hulle hulle het geweldige confidence wat hulle hou vas aan wie die Here hulle gemaak het om te wees. En dan sê hy: "Maar een wat ryk is, <clears throat> dat hy vir God gering is. Want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom, As die son met sy groeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei, die blomme, uh, eh, en die blomme val af, af en die pragt is daarmee, soos hulle ryke ook tussen al sy bedrywighede eh, heen vergaan. So die uh, so, so Jakobus het 'n kort boodskapie vir die armes, 'n lang boodskap vir die rykes. En die vir die rykes is dit. Hoekom net 'n kort boodskapie vir die armes? Ehm um, want die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor dat dat die rykes hoor God se stem moeiliker as armes ons het baie meer distractions om omdat ons baie om te verloor is daar baie meer versoekings wat ons beleef. Ons wil weer behou wat ons het as om noodwendig, jy weet, dinge te laat gaan of dinge noodwendig weg te gee. So hy sê vir ons wat ryk is, ehm um, julle moet net versigtig wees. Julle moet ook julle is ek spesiaal in die gemeente. Julle is welkom in die gemeente. Dis lekker. Maar wie wat enige die eerste die enigste manier dat 'n ryk persoon hom of haarself kan laat perspektief behou uh in 'n gemeente of in 'n community is, Onthou dat jy eintlik maar net so gering is so arm. Want ook jy het maar net alles wat jy het vanuit God se hand ontvang en uit God se arms ontvang. Nou ek het 'n studie onlangs gelees van 'n van 'n goeie vriend van my wat sy sy doktorsgraad gedoen het oor rykdom en armoede. En 'n deel van sy 'n deel van sy doktorsgraad was dat hy uh, 'n uh, studie gedoen het hier in Suid-Afrika onder onder Afrikaners in in my en jou tipe gemeenskap en vir hulle gevra hoe hulle oor rykdom en armoede voel. En hy sê uit toe 'n interessante skokkende ding opgetel. Uh, <laughs> dat die ryk mense sien hulle self nie as ryk nie. Hulle sien hulle self as middelklas. Hy sê, "Ek praat nie met van die rykste rykste rykste mense." Dan uh, jy weet, dan sê hulle vrae gevra soos jy weet, "Wie is jy en jy weet, so, wat is jou agtergrond?" Ons sê presies, "Nee, ek sê dit bank Afrikaner, jy weet, middelklas." Ehm um, en in the meantime met daai persoon verdien hy sy inkomste in die top 4% of selfs top 1% van inkomste in die wêreld. Nou, ek noem dit net om vir ons te sê dat ehm um, baie baie breed weg daar so baie statistieke vandag oor eh, eh, jy weet eh, rykdom en armoede, maar net baie baie rofweg breed weg. As jy in 'n huis bly, het jy of jy die huis besit of jy hom huur, maak nie saak. As jy 'n huis bly met een motorkar, dan word een huis een motorkar tot jou beskikking. Dan sê jy of nie 5% stinkryk is op planeet Aarde. Dis belangrik om dit te verstaan. So dis belangrik dat Jakobus praat hier met my en jou. Hy praat met ons wat hier aan die ooste kant van van van Pretoria bly. Hy praat met ons. Hy sê onthou dat jy gering is. Uh, want dit is maklik vir ryk mense om meer van hulself te, te kan begin dink as wat regtig nodig is. So hy sê onthou dat jy gering is. En onthou dat jy als uit die Here se hand kry. En ook ons 'n nuwe identiteit, né? Ons ons het ook 'n identiteit in die Here. En daarom kan ons uh maar ons sal dan dan herinner dat ons gering is. Ehm um, want ons het 'n nuwe identiteit in die Here, net soos wat die armes dit het. OK. So kom ons kyk na vers 12. Vers 12 hier begin uh, Jakobus nou weer praat oor ander 'n eh, toetse wat die lewe ons gee en en eintlik amper tipe van versoekings wat na ons kant toe kom. Vers 12 sê: Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinnaars die oorwinningsprys eh, as hy sal hy as oorwinningsprys, ekskuus, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou Jakobus bedoel twee dinge hierso. Hy sê as jy die versoeking weerstaan het, met ander woorde van die ehm um, van die duiwel wat jou aandag weg van Christus af sal vat. As jy daai eerste versoeking verstaan het en jy neem Christus aan, dan ontvang jy die ewige lewe, maar dis nie al wat hy bedoel nie. Ek dink dit is eintlik die tweede betekenis wat meer betekenis het in hierdie gedeelte. Hy sê vir hulle ehm um, die die die bedoeling hier is dat as jy wysheid volg, bring dit altyd lewe na vore. Jy sal die oorwinningsprys behaal, die oorwinning wat jy sal beleef vir jou versoeking wat jy gewen het. Daai jy kom bestel die versoeking weerstaan hierso as tipe van 'n geveg in 'n boks kry jy weet hier kom die versoeking hy slaan na jou jy weet jy koes en wat en as jy sê versoeking deur as jy hom uitslaan as jy die versoeking uitslaan dan bly jy staan en dan ontvang jy 'n prys maar watse prys ontvang jy hy sê jy ontvang lewe <laughs> jy ontvang nie 'n kroon of 'n weet of 'n ding 'n materiële ding hy sê jy ontvang lewe jy leer hoe die lewe werk ehm um, daar kom lewe na jou eie lewe toe ehm um, en dit en dit is wat jy doen so wat Jakobus hier sê is om 'n versoeking te kan weerstaan is die verskil tussen lewe en dood. As jy nie 'n versoeking weerstaan nie, dis fyn, die Here vergewe jou. Maar as jy stelselmatig in een area van jou lewe aanhou om te faal en te faal en te faal, dan moet jy onthou wat besig is om te gebeur is jy stel eintlik jy aktiveer eintlik 'n doodsproses. Beteken nie jy gaan nie meer hemel toe nie of jy's nie meer 'n kind van die Here nie. Dit beteken dit in jou alledaagse praktiese lewensbestaan is jy besig om die dood te oes meer as die lewe. En daarom moet jy jy, jy moet jy moet leer om versoekings te kan weerstaan. En baie mense uh hanteer versoekings as geleenthede. Uh, hulle dink, "Oh well, jy weet, ek praat van gelowige mense. Jy weet, as hierdie ding op my pad kom, dan moet dit mos van Here af wees. So ek moet dit aanvaar." Nee, sal Jakobus sê, "Wow, versigtig." Party party geleenthede wat jou toe kan toe kom, kan versoekings wees. Kom ek gee 'n voorbeeld as jy baie goed is in die pos waar jy tans in jou werk bekleed. En jy verdien 'n goeie salaris, 'n goeie inkomste, en jou gesin kan goed survive op wat jy het. Nou kom jy bestuurder na jou toe en hy sê jy hoorie ek wil jou 'n uh, eh, bestuurder maak op hierdie departement. En jy gaan baie baie meer geld kry, maar jy weet voor die aangesig, jy's nie 'n goeie bestuurder nie. Of jy het nie die wysheid om regtig dit te doen. Jy jy's jy in jou sweet spot waar jy nou is. Dan kan so 'n verhoging gesien word op een van twee maniere. Jy kan sê, "Ou, oh, wow, wow, wow, die Here seën my. Hier is 'n geleentheid, ek moet dit vat." Of dit kan 'n versoeking wees. <laughs> en dit dit maak nie soveel hier saak of die geleentheid direk van God afkom of van die duiwel. Onthou, Jakobus is nie nou heeltemal daarin geïnteresseerd nie. Hy wil eintlik net sê, "Alle goeie goed kom van die Here af." Hy sê dit later in die hoofstuk. "Alle goeie goed kom van die Here af." Maar jy moet self besluit of daai 'n goeie ding is vir jou of nie. Dit mag dalk beter wees dat jy in die pos bly waar jy is, nie verhoging kry nie. Maar aanhou leef soos wat jy leef waarin jy goed is en ook jy gaan uh, dalk gaan jy meer tyd hê saam met jou gesin en so meer dalk as jy verhoging aanvaar, jy baie minder tyd, jy baie harder, baie meer ure werk. So enige ding kan 'n versoeking wees, hoor. Nie net nie net slegte immorele goeie soos 'n straatvrou loop na raak op sy pad en oog gehad sê jy moet ek nou saam met haar slaap of nie uh, nee, dis nie glad nie so blaatant nie. Dis baie meer subtiel as dit. En Jakobus sê ons het wysheid en insig daarvoor nodig. So hy sê, daarom sê hy gelukkig is die persoon wat leer om versoekings te weerstaan, wat nie net reageer op impulse en begeerte nie. Dis wat ons net bedoel met die mense wat onstandvastig is, né? Mense wat val vir versoeking, dis baie keer mense wat impulsief is. En eh, as hulle geleentheid sien, dink hulle, "Ou oh, wel, hierdie moet 'n goeie geleentheid wees, ek gaan dit toe gryp." Maar hulle dink dit nie mooi nie en hulle deurbid dit nie mooi nie. En op die einde dan is daar dan is daar 'n groot moeilikheid. So ehm um, Jakobus se se hele punt is hierso dat o, ons moet leer om om versoekings te kan weerstaan en om standvastig te wees en om en om raad te soek. Terloops, hoe hoe maak jy seker jy neem wyse besluite? Wel, uh, daar's 'n ou spreekwoord wat sê if you want to be wise, walk with the wise. As jy saam met as jy wil wys wees, connect met wy. Skus tog met wyse mense. Maak wyse mense jou vriende. Vra hulle advies en luister dan tot hulle. Beteken nie hulle moet jou besluit hulle eh, eh, hulle moet jou besluit vir jou neem nie. Jy neem steeds jouself jou jou eie besluit. Maar maar vra mense met wysheid en insig om jou te help met jou besluitneming. En dan en dan verduidelik Jakobus hoe werk 'n versoeking. Net soos wat hy in hoofstuk eh, in vers 2 tot 4 verduidelik dat dat wanneer swaar kry oor die lewe kom, dan laat dit jou jou geloof die toets deur staan en dan kweek dit vol harder. En dan loop dit uit op die lewe uiteindelik. Net so keer dit nou om. Hy sê, kom ons wys julle hoe werk 'n versoeking. Enige ding wat sleg is wat later jou lewe kan oorneem. Kom ek wys vir jou waar dit begin. In Jakobus, hy probeer vir die mense hier wysheid gee, né? Deur hulle te deur hulle te verduidelik hoe hierdie goed werk, want enige iemand wat in 'n gemors beland, het nie sommer net boom daarin beland Jakobus probeer hierso sê, as jy die reeks van besluite wat hierdie gemos vooraf gegaan het, 'n bietjie trace en jy vat dit terug terug terug terug terug terug, dan kom jy ag eh, dan kom jy by een eerste versoeking wat jy by beland het wat wat jy voor ingegee het en toe nog een gevolg en nog een tot hierdie gesneeuwbal het en nou sit jy waar jy sit. So kom ons kyk wat sê Jakobus in vers 13. Hy sê iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. So hierdie is belangrik. Maar dit beteken die Here speel nie met jou game nie. Hy is nie besig om vir jou te sê, "Petrokie, kom ek kyk gou so 'n bietjie weer. Kom ek kyk of jy hierdie trick ken. Kom ek kyk of hierdie stel gaan aftrap of of hierdie booby trap gaan raak sien en of jy gaan uitval." en as jy hom aftrap, belag ek lekker weer. Dis al wat Jakobus hier probeer sê. Hy sê die Here is nie hierdie game. Die Here stel nie vir jou booby traps nie. Dis die lewe wat ons toets en die Here is met jou elke oomblik. Maar hy sê as daar 'n versoeking aan sy pad kom, moet nooit dink sommer net die Here nie. Dink twee keer daaroor sê hy. Nou, en dan sê hy vers 14. Hy sê maar 'n mens word verlei deur. OK. So wat is die ding wat jou verlei? Dit is sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Nou is interessant, die aanlok en saamsleep, eh, Jakob gebruik 'n seksuele metafoor hierson, hè. Dit sinspeel so 'n bietjie iets van van 'n straatvrou jy weet uh jy die begeerte en hierdie begeerte sleep jou eers heel eers plek voordat in jou hart aan die gang is. 'n Versoeking begin by 'n begeerte in jou hart. En daai begeerte is nie noodwendig goed of sleg nie. Natuurlik as jy 'n moraliteit begeer, as jy seks met 'n ander vrou begeer of as jy begeer om iemand anders sleg te sê, natuurlik begeer jy dan die slegte net. Maar Jakobus se gemoed is hierdie nog nie noodwendig so bad nie. Hy sê dit wat jou verlei is jou begeertes. Of Willie het net gesê die ouens reageer op impulse en begeerte. Hy sê ehm um, wees baie versigtig van 'n regeer wanneer jy agterkom van 'n begeerte binne jouself. Dit kan enige begeerte wees. Die begeerte om meer erkenning te kry. Die begeerte om meer geld te hê. Die begeerte om selfs al regverdig jy al daai goed. Wees net versigtig. Want jou begeerte is so sterk dat jou begeerte sal jou sal jou laat rationaliseer. Dit sal dit, dit sal jou laat dit sal jou jou lei tot selfregverdiging as jy nie ehm um, daarvoor versitter is nie. O, ek het in ek het dit al so baie gesien by mense. Dat hulle hulle neem dom besluite of hulle is besig met 'n dom ding. Ek onthou ek het eh, ag uh, ja, joh ek het vir hier is watter voorbeeld om te noem nie. Ehm um, ek dink aan 'n een persoon wat 'n nuwe besigheid begin het, maar op sy eie dit, dit is ook dit, ek sê ja dit is nie dat die besigheid illegal was nie, maar dit het 'n dit dit het 'n baie fyn lyn met die wet geloop. Sy vrou het verskil met hierdie besluit wat hy geneem het, maar hy het aangegaan daarmee. Dit is 'n begeerte wat hy gehad het en en hy het aangegaan en aangegaan en uiteindelik het hy begin bankrot speel en die hele ding het glad nie uitgewerk. En soveel so dat dit uiteindelik vir my balanseer wil kom help my, ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê te vir my eers jong, ek weet nie ek weet nie wat jy moet doen nie. Maar ek wil een ding sê. Ehm um, ek, ek ek weet nie hier is 'n goeie besluit om hierdie ding te begin nie. En omdat hy die begeerte gehad het en dit nie getoets met sy vrou met wie hy altyd saam al sy besighede besluit het neem het hy 'n dom besluit gemaak wat hulle later hy moes homself toelaat sekwestreer uiteindelik die hele ding het net glad nie uitgewerk nie dit is nie omdat hy 'n slegte persoon was nie hy het net nie wys opgetree nie hy het 'n hy het 'n eh, hy het 'n begeerte wat hy innerlik gehad het om hierdie ding te doen het hy nie mooi deur dink nie het hy nie mooi deur bid nie en hy het baie te vinnig het hy oorgegaan na selfregverdiging Hy het gedurig as ek vir in die proses van gevra het, Johan, dink jy nie hierdie is was 'n dwaase ding nie? Hy sê nee man, ek kan dit so bereneer hierdie kant toe en ek ek onthou een frase wat ek my pa te gesê het was ek kan hierdie ding in 'n hof ek sal hierdie in 'n hof kan verdedig. Bedoelende hy sal hy sal kan wegkom daarmee. Maar die maar, maar die Here is nie beïndruk nie. Die Here weet wat ons begeertes, ons motiewe is. So daarom sê Jakobus, jy kan nooit jou eksterne omstandighede blameer vir wat met jou gebeur. Nooit. Sonde begin hier. Dit begin binne in jou. So hy sê ons word deur ons eie begeertes gelok, aangelok en saamgesleep. Dan sê hy vers 13. Daarna sê hy as die begeertes bevrug geraak. OK. So hierdie begeerte kan daar wees, maar dis nog nie sleg nie. Nou word die begeerte bevrug. Hoe word begeerte bege uh, hoe beweeg 'n begeerte van begeerte na bevrugte begeerte? Met ander woorde, net net 'n idee totdat daai idee begin kinders kry. Hoe beweeg jy van die een na die ander? Hier sou jy dit doen. Jy broei. Jy broei oor jou begeerte. Jy sit in wonder, jy lê die aan en jy eh, eh, rondrol oor jou begeerte om 'n sekere ding te koop of 'n sekere ding te doen of iets, seker iets vir iemand te sê en jy jy broei en jy top daaroor. En as jy genoeg in jou kop broei en top daaroor, dan raak daai begeerte bevrug. En nou, hoe jy dink oor daai begeerte is nie jy jy sny nie sy chunk af nie. Jy voed daai begeerte, né? Nou, dan groei hy. Dis soos dis soos 'n seksuele daad. As jy die begeerte het en jy keer hom nie, dan word dan vanaf bevrugting plaas en daai ding groei. So ons moet seker maak dat ehm um, dat ons die eh, dat ons nie broei op ons begeertes nie, maar dat ons dit afsny, dat dit ons eenvoudig daarvan ontslaa raak. En dan sê hy as die begeerte bevrug geraak het, dan groei dit totdat totdat dit die sonde voortbring. Dan bring dit so, so dan lei dit uiteindelik tot sonde. En uh, en dan en as die sonde ryp geword het, dan loop dit uit op die dood. So hy sê 'n paar interessante goed. Begeerte begin nie sonde begin binne my. Begin by begeerte. Maar dis nog nie bad nie. Maar nou moet hy begeerte bevrug. Uh, nou nou sal al rooi vlaggies opkom. En nou het daai bevrugting lei uit tot dit lei dit lei tot sonde. Maar dit lei dan dit lei dan nie tot een sonde. Maar nou dat ek dit nou het ek dit klaar een keer gedoen of ek het uh, eh, weer daai barrière gebreek, ek het nou weer 'n ou gewoonte begin wat ek wat ek eintlik al lank terug oorwin het. Nou nou dit daai deur weer oopgemaak. So wat gebeur nou? Nou nou volg 'n klomp 'n eh, stupid besluit op daai eerste stupid besluit. En nou skep ek 'n lewe wat dood 'n realiteit word vir my. Weer is nie noodwendig die, die ewige lewe nie. Maar dat ek uh, dit dit loop uit op die dood in die sin dat ek 'n klomp dom dwaase besluite neem en die mense om my kan beskadig. Vriende, gebrek aan dwaasheid is dodelik. Uh eh, is so kundige Henry Town sê net een keer onderskeid getref tussen drie soorte mense. Hy sê jy kan um, <clears throat> jy kry drie soorte mense. Jy kry 'n uh, eh, 'n goeie mens. Ehm um, en dan sê hy uh uh daai mense wil altyd die beste vir mense om hulle. As jy dan kry slegte mense, evil mense. As jy 'n evil mense is nie daarop uit om jou te gou. Hulle wil jou nail, hulle wil jou vasvang, hulle wil jou vernietig, hulle wil jou seermaak. Daar's seker mense. Jy kan nie met hulle redeneer nie. Jy kan nie met hulle eh, negotiate nie. Jy kan nie hulle wil nie hulle wil hulle wil net hulle hulle wil nie skade doen. En hierdie mense doen onbegryplike skade aan die wêreld. As jy dan dan kry jy 'n derde soort persoon. As jy en daai derde soort persoon is 'n dwaas. Nou hy sê wat interessant is is in die ewige persoon of die dwaase persoon. Hy sê dwaase mense is mense wat goed bedoel, dis nie bad nie. Maar hulle maak sulke dom besluite dat hulle almal om hulle sleg afekteer. En hulle kan nie 'n dwaase persoon kan net so veel skade doen soos 'n ewige persoon. En jy kan dit sien. Ek sê soveel keer kom ons te nou vanaand op parke die seksuele as 'n voorbeeld gebruik. Ek sien dit soveel keer met affairs. Driehoekverhoudinge Dit gebeur nie noodwendig met slegte mense nie. Dit gebeur met goeie mense wat dwaase goed aangevang het. Wat hulle begeertes laat bevrug geraak het. Wat geleer en rol rol het hier oor in die altyd die wet en en wat die duiwel 'n vat kans gegee het. Dit gebeur met goeie mense. Slegte goed en dom goed gebeur met goeie mense. En daarom moet ons dit onthou. Ons moet seker wees sê Jakobus, as jy wil wys wees, skep lewe. Hoe doen jy dit? Jy leer deur versoekings te weerstaan. Dat nou, as jy lewe jou toets, dan moet jy seker maak jy doen die regte ding. Kom ons uh, lees 'n paar eh, verse verder vers 16. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Hierdie is 'n lekker ding. Jy kan jy kan enige tyd weet dat as jy die goeie raakloop, dan jy te maak met die Here. En jy kan enige plek ter loop. Wat is hierdie volmaakte eh, waarvan hy praat? Ehm um, as jy op enige plek kom en jy sien op hierdie plek daar's waarheid, goedheid en skoonheid, dan weet jy Christus is hier in die werk. Selfs al is dit ongelowige mense hier so teenwoordig. Die Here is hier, hier in die werk in hierdie mense of selfs deur hulle. Waarheid, goedheid en skoonheid. Dis die drie Bybelse dinge wat uh wat jou help om die teenwoordigheid van Christus oral te onderskei. So hy sê as jy enige soeding raakloop, sê sê Jakobus, dit kom van die Here af. Jy kan maar weet, die Here is die teenwoordige. Sê hy dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot lewe gebring, sodat ons om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Die woord eerstelinge is die is uh die mense wat uh wat nou nog uh lewe is die mense wat ehm um, uh Paulus praat van die eerstelinge van die opstanding in 1 Korintiërs 15. Ons is die uh die eerste mense wat gelowiges geword het in hierdie opsig. Dis wat Johannes bedoel. Die Here, alle goeie dinge kom van die Here af en van die uit hierdie goedheid van die Here, hierdie goeie raamwerk van God het hy ons geskep en dit vir ons nuwe lewe gegee en wil hy die beste vir ons lewe hê. Dit is eenvoudig hoe hoe die Here in ons werk en met ons werk en dit is die Here se doel met ons. Is dit ons ehm um, die goeie sal hê. Ek wil vanaand uh, vir ons doel verraak net hierso stop want as ons nou met vers 19 begin in oor 'n uh, eh, hoor en doen, geloof en dade en dit is ook 'n baie baie baie interessante stukkie wat ons bietjie gaan deurwerk en ehm um, so dit is 'n uh, eh, dit is wat Johannes vir ons gee op hierdie stadium. Ek hoop julle het bygebly vanaand. Dis nou nie so ingewikkeld as Openbaring nie of liewer dit is Openbaring is nie so ingewikkeld nie. Kom ons liewer so. As jy so lewensvreem uh soos wat Openbaring is nie. Uh ek ek het ons vanaand na, ook 'n bietjie meer tyd spandeer in die inleiding en in die agtergrond so 'n bietjie van Jakobus. En ehm um, so ons gaan donderdag aan kan ons gaan ons lekker kan verder gaan en dan maak ons uh die gedeelte die gepaste gedeelte klaar. Alrite, so ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed en dan gaan ek vir julle weer uh weer geleentheid gee. Ons lewende Here. Here, ek dink sekerlik enige een en elkeen van ons wat agter hierdie laptop sit, kan getuig van 'n tyd wanneer ons dwaas opgetree het, wanneer ons nie ervaring gehad het nie, waar ons nie na wysheid geluister het nie, in waar ons droog gemaak het en waar ons onbegryplike skade gedoen het. Here, ek in my eie lewe net dink hoe dwaas ek al was en soms nog steeds is en soveel dom besluite maak wat ook nie net my afekteer nie, maar mense om my afekteer. Here, ek wil vanaand vir almal van ons 'n eh, bid eh, wat wat verteenwoordig word deur hierdie Zoom vergadering vanaand. Sal U ons bewaar van ons eie dwaasse. Red ons van onsself, van ons eie impulse en begeertes wat kan lei tot sonde. Help ons om versoekings te weerstaan, maak ons sterk in geloof, Here. Geef ons geloof om om en gee ons begeerte om wysheid na te jaag met alles in ons asseblief Here ons bid dit alles hier Jesus in U naam en daar in julle huise kan ons almal saam sê amen